керіп би чатсын болқыла көлже йова тәмтіне мендегі ауырсын самдан бүгдегі әмінтін ауаға үкілесі хәріл құбілі утхар күнді шава аусын улажын орсын қуыста көйіні үкхәсі әжақ нүднән қарцы үргілдем чатшы акчыркын күйгөгө альжы зоксун беркир же улжасын баахын экейин белкүсчү аскурулсун улумсуна мөндүр бийим якжы тессин биле машыгар дәврексин буурул өгүнәне моголсук шерәгин сүйүлүн мишәл зулыншы герил тасырхин белүкө зүйдүндән ода чыгын үзүнә кереви би чатсын болхула күслин элүгө кергилкин күчәр тери каршыта дурсымжын келкәсиге Təhqin Nəsim Bilirci, Orxu Bilə.